joie les Texans qui ont donné un petit pour mettre la poêle protectrice. On est dans en délai de pluie dès on a des informations à vous communiquer sur l'évolution des conditions météo. On sera sans faute. Merci de votre patience.